Мама, они... Я всегда буду помнить твои добрые глаза, твои ласковые руки, твой красивый голос. Yeah. Özlülüp her vakit eytkenim Kuşlar ağır deyip Toz çıktın ardımı deyip Zarlanıp bir sözde Bir koyşan eytmeden Kıbrıs şiirden Yazmış başıydım ne usterden En yeri deb qortoydim to'zdim deb siqronib so'zlanib bir qo'shil aytmadan yuragim flower Küngelem baklava Sin haman yaş gibi En yer Yaş kıvık En yeminen Ani Ani Ani Nerya oğlum Oğlum Oğlum Oğlum